Казанский «Зенит» в Новосибирске. А это значит, что у нас для вас приготовлена новая порция, пожалуй, новогодних подарков. Досмотри сюжет до конца и узнай, где мы оставили для вас приз. Завершающий матч двухнедельного турне для казанского «Зенита» состоится в Новосибирске. И вновь, как и три дня назад, казанцам предстоит матч за первую строчку в турнирной таблице. Вообще декабрь и январь месяцы у нас будут очень напряженные терпим пока где-то получается, где-то не получается. Но на этот раз уже против «Локомотива», который ударно начал нынешний сезон. В отличие от прошлого, в котором железнодорожники вылетели в первом же раунде плей-офф и заняли седьмое место. Неудивительно, что летом команда Пламена Константинова сменила бригаду связующих. Вместо Экши и Лукьяненко теперь пасуют Максим Шульгин и единственный чемпион мира 2018 года в мужской суперлиге поляк Фабиан Джижга. Плюс отметим уход Лукаша Дивиша и Михаила Щербакова. Рыбакова, которых призваны заменить Серж Марко Ивович, экс-капитан казанского «Зенита» Николай Апаликов и главный забойщик Лока в нынешнем сезоне Константин Баку. Хорошие игроки, два сборника, польский связующий серб, хорошая добротная команда, с которой придется завтра биться не э, на жизнь, а на смерть. Эти изменения позволили «Локомотиву» одержать 6 побед в 7 матчах чемпионата и находиться при этом на второй строчке в таблице. Правда, чемпионат России теперь единственный турнир, в котором участвует «Локо». Железнодорожники в прошлом сезоне не пробились в Еврокубке, а в ноябре заняли второе место на домашнем полуфинальном этапе, уступив путевку в финал четырех Санкт-Петербургскому «Зениту». Да, не играли пока с лидерами, но завтра у них будет первая проверка, и для нас так же, как игра с одним из фаворитов, хоть и говорят, там матч за два очка, ну, в общем-то, в нашем чемпионате. Сейчас на данном этапе любой матч он важен. Надеемся, вы не забыли, что финал четырех Кубка России пройдет в Казани уже на следующей неделе 14 и 15 декабря. Мы ждем вас на решающих матчах в центре волейбола Санкт-Петербург. А пока вернемся в Новосибирский дворец спорта 7. The league of Russia is very physically, so I need to work more and more. I need to work every day. And mentality, I'm okay. I'm in very good, uh, we are very good group. Из-за классических зимних новосибирских пробок зенитовцы немного опоздали к началу своей тренировки. Но это вовсе не смутило команду Владимира Олегна, которая в полном составе и с большим желанием провела полуторачасовую тренировку. А это значит, что завтра любой из 14 волейболистов будет готов помочь команде. Любопытно, что в составе «Зенита» сразу четыре игрока выступали за новосибирский «Локомотив». Это экс-капитан Александр Будьков, Артем Вольвич, Алексей Самойленко, а также Андрей Сурмачевский, который играл за молодежные команды в Новосибирске. Ну, сегодня, кстати, довольно-таки все были бодренькие. Связано с тем, что много сейчас времени провели в кровати, немножко соскучились даже по движению. Была неплохая тренировка. All the club make everything for me for don't feel this, uh, this bad situation, so No, I'm happy. I'm with family, and of course it's different. It's cold, but I'm okay. I was, uh, like I say first, I was prepared for, for this situation. Матч первой и второй команд российской суперлиги. Казанский «Зенит» в гостях у новосибирского «Локомотива» в битве за лидерство в мужской суперлиге. Кто окажется на вершине, вы сможете узнать, включив прямую трансляцию на телеканале «Матч Игра», а также на интернет-порталах tvstar.ru и sportbox.ru 8 декабря в 12 часов по московскому времени. Наш выбор пал на небольшой сквер рядом с улицей Чеплыгина, где находится памятник Владимиру Высоцкому. Именно здесь, на аллее бардов, мы оставляем наш подарок. Подсказка сегодня музыкальная. Именно с, с именем этого человека связана вот эта песня. Восклицать друг другом, восхищаться Высокопарных слов не стоит опасаться А я вас предупреждал, не сидите в интернете Передаю всем привет тем, кто в берцах Осталось немного Солнышко пригреет лучика